את אחלה חמודה. והרבה רגע אתה מחבל, אתה מוכן עם הידיים? שיגעון. ותוך כדי הכל גם חמודה. את אחלה, ואת חמודה. מוכנים? את אחלה חמודה. שיגעון. Техника.